इस वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है ठीक है तो उसके लिए पहले ये डेफिनेशन देखते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल ये थोड़ा सा हाईलाइटेड है part other things being equal इसको थोड़ी देर में समझते हैं इसका क्या मतलब है if the price of a commodity falls the quantity demanded of it will rise ठीक है यानी कि अगर प्राइस किसी कॉमोडिटी का गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी and if the price of a commodity rises its quantity demanded will decline ठीक है और प्राइस कॉमोडिटी का बढ़ेगा तो उसकी क्वान्टिटी डिमांडेड कम होगी ठीक है तो एक नॉर्मल सा डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं पहले जनरली डिमांड कर्व इस तरह का दिखाई देता है एंड क्यों दिखाई देता है because of law of demand यहाँ पे प्राइस आता है यहाँ पे क्वांटिटी आती है ठीक है एंड ये क्या बता रहा है कि प्राइस अगर ऊपर जाता है ये प्राइस बढ़ रहा है यहाँ जीरो होता है प्राइस अगर बढ़ रहा है तो मेरी क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है और प्राइस अगर घट रहा है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है ठीक है ये मेरा लॉ ऑफ डिमांड है इसमें एक जो चीज बोली गई है अदर थिंग्स बींग इक्वल तो यानी कि बाकी सारी चीजें सेम रहनी चाहिए उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए सिर्फ चेंज आएगा प्राइस में बाकी सारी चीजें क्या होती हैं लास्ट वीडियो में हमने देखा था फैक्टर्स अदर फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं क्या फैक्टर्स होते हैं like price of related commodities like taste and preferences या ऑल अदर फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो सारे फैक्टर्स सेम रहने चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्राइस में इम्पेक्ट आना चाहिए ठीक है तो अगर बाकी चीज़ों में फ़र्क आता है तो क्या होता है तो उस केस में पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है ठीक है ये आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है ओके सो व्हेन हम कहते हैं कि जब प्राइस में मूवमेंट होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ डिमांड कर्व पे मूव करेंगे ठीक है और जब किसी और चीज में फर्क होगा तो पूरा का पूरा प्राइस कर्व भी शिफ्ट हो जाएगा ठीक है तो ये बेसिक्स हमारा हमारा लॉ ऑफ डिमांड है अब हम बात करते हैं rationale for the law of demand कि ये लॉ काम क्यों करता है ठीक है तो पहला इसमें हमारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है law of diminishing marginal utility diminishing marginal utility का लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाते हैं चीज़ों को वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है और आपका कंजम्पशन पैटर्न होता है आपकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने के लिए ठीक है तो जब चीज़ों का प्राइस कम होता है तो आप यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए ज़्यादा कंज्यूम करते हो ठीक है इसको बेटर समझने के लिए आप कंज्यूम मोर इसको बेटर समझने के लिए आप मार्जिनल यूटिलिटी वाला वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा ठीक है देन है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो लेट्स अज्यूम करते हैं कि किसी चीज़ का अगर प्राइस गिरता है तो आप क्या करते हो तो लेट्स जैसे समझते हैं मान लीजिए हम बात करते हैं मिल्क uh, है मिल्क का अगर प्राइस गिरेगा तो आप क्या करोगे आप उसे हर चीज़ में यूज़ करोगे आप एज अ वेजिटेबल की जगह भी यूज कर लोगे उसको वेजिटेबल की जगह यूज करोगे आप ड्रिंक की जगह यूज करोगे मीन्स लाइक छाछ और लाइक मिल्क तो करेंगे ही करेंगे यूज वो तो नॉर्मली हम करते ही हैं then like butter milk and all other things जिसमें मैं यूज कर सकता हूँ तो दूध को मैं अलग अलग जगह पे यूज करने लगूंगा यानी कि सब्सटीट्यूट करने लगूंगा दूध को बाकी दूसरी चीजों की जगह पे ठीक है then income effect income effect क्या कहता है कि जैसे ही प्राइस कम होता है आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है तो लेट्स एज्यूम करते हैं ये एक्स है एंड ये दिन में दस समोसाज खाता है समोसाज ठीक है and price at the rate is five rupees ठीक है तो इसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है फिफ्टी रुपीज है नाउ अगर समोसे का प्राइस चार हो जाएगा ठीक है अगर समोसे का प्राइस चार हो जाएगा तो ये आ, कितने समोसे खरीद पाएगा 12.5 समोसे इन फिफ्टी रुपीज ये 12.5 समोसा खरीद पाएगा तो एक्चुअली में इसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है जिसकी वजह से ये ज्यादा कंज्यूम कर सकता है ठीक है तो ये एक इफेक्ट है जिसकी वजह से रेशनल जो लॉ ऑफ डिमांड है वो काम करता है ठीक है देन क्या होता है arrival of the new consumers कई बार प्राइस कम होने की वजह से न्यू कंज्यूमर्स ही आ जाते हैं मार्केट में तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल लिया था Domino's four in one pizza तो Domino's four in one pizza की अगर मैं बात करूँ तो ये एज ऑफ नाउ करंटली कुछ मतलब जो नॉर्मल पिज़्ज़ा है उससे वन थर्ड प्राइस का आता है ठीक है तो इसकी वजह से क्या हुआ है न्यू कंज्यूमर्स जो इसके लिए आ गए हैं जो इस इस तरह के पिज़्ज़ा को कंज्यूम कर रहे हैं वो है स्टूडेंट्स नॉन वर्किंग पीपल ठीक है एंड इसकी डिमांड इस नई मार्केट सेगमेंट में काफी ज्यादा है तो ये हो गया अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स की नए तरह के कंज्यूमर्स ही आ गए हैं देन है डिफरेंट यूजेस ये काफी कुछ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जैसा ही रीजनिंग uh, है कि किसी चीज के अगर डिफरेंट यूजेस होते हैं देन आप उसको प्राइस कम होने पे अलग अलग चीजों पे यूज कर सकते हैं तो लाइक मिल्क का एग्जाम्पल हम अगेन ले सकते हैं यहाँ पे कि प्राइस कम होने पे आप उसको अलग अलग जगह पे यूज करने लगते हैं